Vou voleva lui, ma te acordare a moita. Eu quero ver as mil noeiras, só os drenços noeiras. Agora sim, vamos em guaida. Let's go,